Hola, esta es la versión acústica de una de las canciones del disco de nosotros, Cazador Nocturno, que se llama Portadores de la Fe. cuenta la historia un pueblo sumido en la pobreza y desesperación. Cientos de voces silenciadas a traición buscaban librarse de la opresión. Pueblo libre es el sueño del futuro, ser su dueño de esta fe que me obliga a defender contra su conspiración de riqueza y de poder. ser su motivo. de la maldad querían esclavizar a los pueblos que trabajan en su bienestar. Defensores de la paz, su voz retumbará. defender contra su conspiración de riqueza y de poder. Seré su motivación, ángel que lleva la voz a los que no pueden ver que los tiene en su misión.